一人引导他的灵舍，二人的道叫人失迷；一人引导他的灵舍，二人的道叫人失迷。那真言书在我们这段时间呢，大概前几章跟接下来的，大概也有十来章，都是讲到一人跟二人的真言。那在当中呢，就是重点就是一人。 二人啊，他们的这个表现是怎么样？哦，当然，呃，每一章都有很多丰富的，但是呃，我就不可能就一节一节来讲嘛，哈，讲了可能就是变成是没完没了了。但是在每一章里面取取几节，然后另外一章也取几节，尽量是呃没有重复的啦。 所以在这个经文里面也是一样，有一人有二人哦啊，然后你就会发觉到他们的一个对比是引导人的，或者是使人家是呃失迷的啊，所以那我们就很清楚的知道，这个就讲到的就是有关所谓的朋友啊，我们说在家靠父母，在外。 靠朋友，啊，这个实在的来讲，就是说我们有一些人花的时间更多是在朋友的身上，啊啊，特别是少年人呢，他更多，然后他们是群体性的，所以呃，跟朋友在一起的时间更长。那我们一般的家庭，除了是在公共假期啦，啊。 或者是你出国度假的时候，那可能你会花很多时间跟家人在一起。但是，假如说我们历长一年三百六十五天，你不可能整天去度假而你不可能每一天都是公共假期嘛，对不对？所以，历长的来说呢，那你就是一般上，你就是上上班咯，上班那至少八个小时，那八个小时，有些时候你还有十个小时加班，十二个小时。 那有些人跟同事的关系又好的话，过后呢，好，又是一起的午餐啊、晚餐，然后可能出门啊、购物啦、消费啊，开心开心啊，这也可能的。当然有一种是他的朋友是可能是另，啊，就是在呃呃呃学校的，或者是过去的朋友等等都有可能。不过要讲的就是说你在你的这个朋友的这个。 呃，圈子上的那样的一个呃关系，它的这个影响啊，其实是很深远的啊。其次呢，有一些朋友，当然就是你可能是跟他有呃点头的啊，但是有一些可能是又近也可能有远的，有一些是跟你很密，但是可能有疏，有一些呢，他可能就是跟你是好或者是坏的。 这些都是在于你怎么样跟他来往，或者是你怎么样的选择。所以经文里面很清楚的说，这两种人，一个是他是指引你的人生路，一个呢是他会使到你迷失的。所以你看到这朋友啊，你不可以当成是可有可无，不在意啊。你要知道，我们有句话说“近朱者赤”吗？啊，对不对？“近墨者黑”。所以你跟怎么样的人在一起啊，那就很重要。 或者是别人怎么样啊？跟你在一起其实也是很重要的，所以我们可能首先就先问问自己：我们呢，是不是一个艺人？我们是不是引导他人的？也就是说，我的生命啊，我的生活，我的习惯，我的言谈举止，我的思想意识，我的。 各方面呢，是不是能够让别人看的，能够指引着别人走对的路的？我的这些的一切呢，是不是真的是能够造就帮助着别人的是给人家得到好处的呢？所以你是一个明灯吗？你是一个灯塔吗？按基督徒来说，你是不是个光？你是不是个盐呢？那这就是。 作为基督徒的我们，我们要问自己：今天我们都是有朋友，但是今天我做他人的朋友的时候，我怎么样影响到我的朋友呢？你是艺人吗？你是引导他人走正确、对的路吗？这是我们自己要去反省的。那另外一个角度呢，就是你有朋友啊， 那你的这些朋友又是怎么样的一个朋友呢？我们当然常常说啊，所谓的酒肉朋友啊，你有酒肉的朋友，这些朋友是怎么样？就是教你怎么样花钱，怎么样去呃买名牌，怎么样去奢华宴乐，怎么样去呃卡拉 OK，怎么样去赚钱，怎么样过夜生活啊？然后呢，可能也在影响着你 呃，有一些坏习惯，可能是哎呀，你要去抽烟啦，你要去赌博啦，你要去喝酒啦，然后你要呃思想开放啦，啊，走潮流的路线呐，而沈直呢，他还教你怎么样去呃做一些诡诈的事啦，啊，欺骗的事啦，然后呢，你呢也跟着他同流合污。 然后你的人生方向是什么？那就是失迷的方向了。所以这些就是你的朋友。那按圣经来说，他们就是恶人了。所以希望我们是别人的艺人，是引导别人。那我们呢，也希望是接触到的所谓的朋友呢，如果他们是恶人。 我们真的是要离他们远远的，因为朋友花的时间、关系、影响深远，甚至超过我们加你的人。这是神今天对你说的话，我们一起祷告。天父上帝，我们除了家人之外，其实呢，我们众 要的是怎么样所接触的人，这些人他们是我们的朋友，是我们同事，他们跟我们来往的时候，他们怎么样会影响着我们，他们对我们是否有所的帮助？如果他们是所谓的恶人，是酒肉朋友，这些不好的人，其实我们真的是要远离着他们。 但我们也要反省，那我们是否也是别人的好朋友？我们真的是能够指引别人对的人生路吗？我们的生命是怎么样的？祈求主圣灵自己光照我们。如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力啊，请转发，爱心支持，当然也要为我祷告了。 周一、三五，再见，耶稣爱你，与你同在，欢迎你能够在评论区写下你一些的感言。